Dati pa? Hmm, kakanta ng murta. Dati pa, ano ba? Elementary pa lang tayo. Kalati ng murta kanila. Hmm. Dali ka ngayon. Hanggang ngayon, tindahan niyo pa yung rec, di ba? Hindi na. Mhm, video video. Saan kayo, di ba? Sa loob. Sa may bukid. Hirap tira sa labas. Hmm. sa labas. ng ulan. <laughs> sa may bukid. Malamig. Kagabi pa kaya sila dito, nag-English na sila. Ano, mo, kagabi, si Harold, hindi niya naramdaman yung lubak. Mm. Dire-diretso, dire-diretso siya. Tapos kaninang umaga, nung dinaanan niya ulit ako, napansin niya ang lalalim. Lalalim Pwede ang bagal niya. <laughs> Pwede pala. Kagabi, wala. Wala man kagabi yun. Kalalagay lang ng mga lubok na yun kanyang umaga. Ikaw ba naman tawagan ng asawa? Puta. <laughs> Tao. Gusto niyo magtao? Gusto niyo magtao? Kain! Kain po! Kain po! Nay, kain po! Nay, kain na, Nay! Kain, Nay! Ha? Tiis pa! Bagong riban yan. Bagong riban, Nay? ay? hindi. Wala panligo. yan. Eh. Bagsak na bagsak ang buhok eh. Kagabi, hindi ako naglabas kasi nag-Inglisa na sila. Baka hindi ako makasagot. Sunik ka, eh, bumati na lahat eh. <laughs> Dapat mag-uwi eh, ka rin kagabi-gagab ah. Bakit? Nag-Inglisa na nga sila. Nandito sa ron. Debate ba naman ng mga honorable mention at ba- salutator yan? <laughs> Wala ako doon. Ha? Hmm, Si Bibi talaga dapat nandito eh. Tapos si Rick mm-hmm. Bibi na nasa kung saan bansa. <laughs> Oo nga, pag nag-travel kayo ah. Mm. Yan, totoo eh, nakabidyo mm-hmm. yan. Mm. Sabihan niya ka. Sabihan mo lahat. Imbitahin mo. Ay, ayoko. Marami. <laughs> Yung isang libo yung nanonood. Ang <laughs> kumagkakapatbi pa lang yan. 700 pa lang nila. Lahat yung libo. Baso mo, sa Ginasabaw niya ni Derek, oh. Oo, te. Ay, masama ba? Oo. Oh. Ay, kaya pa sabi niya, tuyo Yung sakto lang na, ano, parang low. Parang masarap man sana ganito lang. Hmm? Lang talagang hindi hmm. naman niya <laughs> boy. Ito lang eh. Saan sinabi na? Hindi ngayon ko naman kasi ito nakita. Ha? Kanina pa yan dyan eh. Ay, ngayon, ngayon lang ako nakakita ng... O, lagyan mo na. Sabaw. Sabaw yan. Hmm, hindi na mahalos may subo. <laughs> Pakitaan mo ako, reklamo kayo na. Hmm? Lahat ng ano. Subo, Orek. Ay, mo yan. Buti pinayagan pa si Harold na balik dito, no? Hmm. Gulpi ba naman sa asawa kagabi? Kung panood ng asawa mo kagabi, sabi mo hindi na nag-inom. Nag-inom pa tayo na yun. Katagal <laughs> mo ba nga nakauwi eh. <laughs> Ewan kung hindi mo maalala, ikat yun. <laughs> hindi na daw Pero nagkatawag. Sa'yo. Akin? Ako? Narinig ko rin ito. Asawa mo, naka-live pala. <laughs> Speed dial Oo nga, no? O, oh, ulitin niya lahat ang pinag-usapan. <laughs> yun na nga, yung sabi ni Harold kagabi. <laughs> Huwag yun. sabi niya sa asawa niya, nagkakwentuhan na lang. Ah, bibili pa lang ng pangalawang case. Kwentuhan lang. Cut, cut Tama. cut. Tagalan pa tuloy. ha? Isang oras pa yung kwentuhan. cut yan, cut. Ah, Putol. <laughs> Record ba gayon? Ah. Ulit, ulit. Yun na nga. <laughs> May aso ba sila, Jeff? Ha? May aso ba? Aso. Wala pa rin. Tulog. Mas madalas pag tulog kaysa sa... German, <laughs> tsaka ano. Ayos! Trabaho muna tayo. Baka magawin tayo ni Aaron dito, kaya nakikain. isang German, isang Belgian. Belgian. Saka isang, nagbili siya ng ulit ng isang yun eh. Mahilig pala sa aso. Mm. Pag uh, pagbibili siya doon sa tropa ko, nagabenta siya ng Belgian. Kay Dennis Panugaw. Anong na ang aso niya ngayon? Yung isa, yung malaki, yung mataba. Ano yung tawag doon? Bulldog. American Hindi, Bulldog. Twilight? Yung itim. Oo, oh, yun. Totoo yun na Ah, matapang yun. Matapang yun. Four months nga, kalaki-laki. Hanip na yun. Ano may, ba, may mga kulungan na doon. Hmm. Nanibago nga ako kasi parang lahat ng bahay dito may aso. <laughs> Ay, kailangan. Pag probinsya, no? Lahat ng bahay may aso. Kahit wala kang bakod, basta may aso. Ang gwardiya ka pa, ang kanong gwardiya. Doon sa amin, ang daming aso. Ang tahon lang yan, di. Anim. Yung aso namin sa bahay. Kayo dati pusa marami kayong aso, di ba? Pusa, 50 pusa namin. Madami din kaming pusa, 18. Kaya kahit saan ka lumingon may tae. <laughs> may isa pa kaming pusa. Hindi sila mag naglilito, ano? Ang Anong may... Ay, yung... Litter box, yung saan? Oo. Hindi na train. Train mo kasi dapat yun. Oo, oh, may isa kaming pusa. Ayaw tumae kung hindi sa kama. Gago. Ngayon? Dati pa. Ay, yun na, di Kaya mahigaan kong ikutin. Parang may pusa Ay. kayo roll na ang pangalan, Melody. Ah, Melody puti. Yung Alam mo pa yun? Oo. Ah, grabe ka. Yung puti. Kasi lagi yung nasa tindahan eh. Di ba? Tagal na. Tagal na nun. Pinapaliguan pa yun. Wait, agad nila ng ano sa... May, may tinidol at saka... <laughs> may kumain. Sahog yan, sahog. Mga idol, ipupulweld na natin siya. tulog lang. Mag-Netflix. Ay, walang kwenta ang buhay mo nun. Walang ang kwenta ang buhay ko talaga. Ay, oo naman. Malaking blessing talaga yung pagiging available nyo. Doon ka na lang sana sa ano, sa Laguna na loob. Hindi na umuwi, no? Oo. Uwi ka lang din pala dito sa loob. Baka hindi na nila ako makilala kasi. <laughs> Ay, tapos na ron eh. Tapos na sila magbukid, eh, wala na akong inabutan. Ay, tatanggalin pala natin ito. Kung kadami higad. Saan? Dahil ba? Ay, putya ina, putulin mo na yung puno na yan. Huwag na natin i-style yan. Design pa naman namin yan. Ito pa lang design pa namin. Oo. Medyo, medyo ba Mr. Editor? The Department of Finance is considering the possibility of Kasi puro higad. Ganda pa naman ang design. Citizens, shareholdings, and corporations that run coal-fired power plants in the country. Mia Kalipa yan. Eh. Finance Secretary Carlos G. Dominguez said <laughs> that the proceeds from the buyouts can be donated eh. to full tanggalin ba natin to? O... Finance Secretary Carlos. Finance Secretary. Ibaliktad <laughs> kaya natin yung puwit ng aircon. Dito yung puwit. Doon yung damit. <laughs> Peter na ako. <laughs> tanggalin natin ito muna, no? Paano tanggal ang gagawin natin? Buo? Ay, gusto mo ikat ka lang natin? Lang natin. Huwag sana natin ikat. Para madaling na yung aircon. Sa labas eh. Ubutan na gano'n, no? Di ba? play. Sukatan natin kung gaano kalaki tatapasin Pangit, natin. pangit na salita. Pangit ka po. <laughs> Huwag ka nang mahiga, Gabs. Okay na yan. Boses pala ka. Yun o, oh, yung ah, sukat-sukat pa pala. Buti sa vlog ko lang ganyan. No? Kala mo marunong din, yun, eh, pasukat-sukat. Yung eh, nasukat na ganyan, tapos tatandaan ng kamay, isasukat eh, dun sa... <laughs> Di ba na marunong magbasa? ah? <laughs> Wala eh. Ayup Ayop ay mo hindi niya ah, ginagalaw yung metro, kayo na palatandaan niya eh. <laughs> May booking. Pag sinukat ng, ano, mad, kunyari matat ng sukat, hindi pwede. Eh, hanggang dalawa lang kasi dalawang kamay yung nakatanda dun sa pinagsukatan eh. Binabuking <laughs> mo ako kaya Gabs. Eh. Ah, mag-grinder ka? Oo, sana eh. Okay lang. Uy. Ay, extension. Yun. Extension. Oh. Guys, panoorin nyo na yung channel ito. Parang awa nyo. Tindi ng production na... <laughs> Ah, next naman yung cameraman. Salutatorya ng cameraman na no? Makakit lang sa bubong. Sa bubong ba yan? Lalo pag monetize na yan. <laughs> Ano nangyari ba kayo pre? Wala. Katakot eh. Ha? Wala talaga yan. Wala gusto mo na, Rick? <laughs> Ayaw na. Hindi mo niya kailangan. Oh! Wala na, tumakas at tumakas na. Tumatakas sa trabaho, ha? <laughs> Nagpainom ano, ka pa, tandaan mo. <laughs> Ayan, Rod, itutukod na lang natin sa frame yan. Alin? Bintana. Oo. Ay, wala. Ay, laglag yan. Hindi man. Oh. Hindi yan, nakakapit yan sa taas eh. Ay, ano na lang? Diyan na. Ay, Wala kasi siya, ang frame lang, sa ilalim lang. Ah, hindi mo babalutin ba? Babalutin ba natin? Huwag na yun. <laughs> Hindi, pwede natin tukuran yan dyan. Ah, Patapos na. oo, oo. Para tukod lang. Oo, ah, yun lang. Dito lang sa ano, ah. iiwas lang sa aircon. Oo. Yun, ganun na lang. Abo, hindi kaya nakawin yung aircon na yun? May bag na ako dito? Ah, bakit hindi? Preman mo na lang. Ha? Preman mo na lang. Kahit mga ano lang, mga dalawang... Oo, kunyari, Oo, sa, isang sa na ano ganyan. Para lang hindi ba, ano? Ang ano? ko lang nga, nakatukod. Tukod lang sa ano eh. Sa, Yun lang kasi nakikita ko. Barilahan na lang. Ganyan lang. saan? Yan, ganyan na lang. Tapos ano, may support lang dito. Hindi, eh, ano naman naman. Nang gana, isang gano'n no? Isa, Oo. kahit isa lang. Hindi na yun maano eh. Balutin ng isa. Hindi na mabubunot yan doon sa Oo. O kahit doon sa ano, di- dito, lang sa likod. Oh, yan, ganun. Ganun lang. Oo hindi ma ano, hindi mo mailalabas sa likod, may mailalabas mo dito lang sa mm, harapan. Mm, mm. Yes. 'Yun ang sinasabi ko. Pero kung nakaw, kaya ko rin nakawin pa rin 'yun. Oo <laughs> Galingan mo lang magtakbo. Oo. Hindi ka lang magpaamoy sa aso. Bilis na magtakbo na bitbit yung aircon. <laughs> no, ganyan ang ano, may The Department of Justice is seeking the approval of the National Task Force Against COVID-19. Screwdriver na bilog. Putang ina. Paulit Sabi sa'yo, ibulsa eh, mo lahat ng gamit mo eh. Dito nagatagal eh. Palit mo lang yung talim. Mas matagal ba yung paghanap ng gamit sa pagtatrabaho? so gagawin na po natin yung support sa ilalim. Pa-triangle. Yan, so lalagyan po natin ito para dito natin ito itutox. No, ito yung nakalapat sa pader. Yan, nakaganyan. Butas, butas. Lalagyan pa natin ng support. Pag-back up. you. Isa po sa pinakamahalaga, <laughs> kailangan sa metalwork ay laging may pintura, lalo na yung pinagweldingan. Wala kaming makitang maliit-liit na pampahid, kaya display na lang. Ito. Ba't gina-spray yan, pre? Ah, hindi kalawangin. Lalo na ito, na mauulanan to, wala natin spray Pati yung hagdan nila, na-spray natin. Tingnan naman yung pinagpunturahan, pre. <laughs> Wala eh, di gumanda lalo yung ganda namin. <laughs> Niguit-guit mamaya. Pinaka the best po sa metal, epoxy primer kasi ma matatag sa kalawang. Ganda dito, mabilis matuyo. Mahalaga pong pinturahan niya mga dito. Pre, wala kang mas pre. Oo nga eh, nalimutan ko. <laughs> Huli na, late. <laughs> Tutulin ang lahat. Tutularan. Nalanghap ko, huwag niya pong tutularan itong ginagawa ko. <laughs> Actually, pa. mas po talaga ako sa bahay. Kulang po dala yung dala kong gamit. Pamang professional na gumagawa niyan. Huwag pong tutularan. <laughs> Huwag pong gagayain ng mga bata, Ano? Sanay na sa amo amoy. Delikado po ito sa kalatugan. Okay na po yan. So, butasan po muna natin yung pader. Tara. Eh, tapusin natin yan. yan. Pero dito nag ano, Dito? nag, nag ano, parang hindi maayos ang saksak. Mm. Yan guys, bumigay yung mamahaling makita ni Mr. Editor. Original makita, sticker lang. Makita, Original Hindi makita ang tatak. Teka lang ha, papakita ko sa inyo. Huwag niyong tutularan to. Mahal yan. 1-3 kasama na yung Sander? Oh. Makita. Hindi na makita ngayon. Oh, sticker, peke. Bago pa man yung brand. Bagong-bago, <laughs> bumigay. Yan, kaya okay magtitiwala sa mga ano. <laughs> Sinira. <laughs> Hindi, ingat-ingat sa pagbili. Hindi, pwede ba to? Salamat, Happy pa naman yan. yan, antay tayo rescue. Baka spark plug niya lang. Yun, tingnan natin spark plug mamaya. Nag-spark eh. So, labas muna tayo. Ano sabi? 38 minutes. Ano mula ko kita? <laughs> Oh, yan. Titest na po natin kung matibay. Nga. Tibay nga. Wala pa. Ay. May wag na nakaw. Wait lang, wait lang. Putokan ka natin yan. Pag, na- pag nataglag to, kahi-kahiya talaga. <laughs> Uy, tibay. Huwag mo nang yug-yugin, di ba? Yug-yug ang aircon. ba nag-vibrate ang aircon, di ba? Kaso baka manakon dyan sa ibabaw. Hindi yan. May ano yan, oh. May. Ayun, oh. Eh, kung itulak ng konti dito, bala na siya dyan. Gigi, <laughs> oh, gigi, buwan na. Salpak, salpak. Gigi, gigi. Tagay pa, tagay. Kaya namin ni Rikta? Oo, oh, gan lang yan. Cameraman na ah. Kameraman na, buhat pa? Hindi. Ano bang 2,000 ang per day niya sa ano, Laguna? Gusto ano, nyo, kakain na tayo. Yung tira pa rin kanina. oh, wait Hindi siya sa... Sabit Naka, nasa gilid ba yung kamay mo? Sabit yan. Sabit <laughs> yung taas. Sabit lang. Ay! <coughs> Uli. Hindi pa ano dito. Hindi pa nakapasok. Uli. Hindi. Ay, ay, ay, Sabit yung ilalim. Yun. Naka, nakabukas pala nung pinutol. Tangina. Sinukat ng... Ay, sorry. Sama yun. Sinukat ng ano yan. Engineer. Ano? Hindi, sa ganun ko rin. Sa ganun rin. sasakyan. <laughs> Lolo. <laughs> Ay, hindi. Kailangan atay. Kailangan ah. sa lulo. Ah. Ay, nakalutang siya dito sa ilalim eh. May? Ay, yung wash niya dyan. Ha? Ay, tulo ng tubig. Ay, oo. <laughs> Tama nga itong tugtog natin dyan. Nakaangat eh, pero nga, ay, flashlight pre. Nakaangat? Mama. Oo nga eh, no? Sana yung... Oh, nakulog! <laughs> Ay, kumutang inadami pa lang ano Kalutang eh. Hindi, ano sumabit? Wala man nakasabit. Ang daming ano pala. Pero nakalutang. Ay, sabit nga. Ay! Dito sa ilalim. Hindi. Baka naman dito sa ilalim. Eh. Kartilyo mo, Rod. <laughs> Bate mo dyan, Rod, eh. Ha? Bate mo dyan. Yeah. Yeah. Sagat na? Wala talaga? Sige, sige, buhat mo dyan. Sino? ka pa ito eh. Dito sa kabila, dito sa kabila. Yan, yan. <laughs> Yeah. Yan, medyo ipipit. Eh, angat. Teka, atrasan mo na, Rick. Eh, pukin ah, ko to ng konti. Ha? Pukpukin natin yung, yupiin natin ng konti itong aircon. Piling <laughs> ko dapat dito kasi dapat pag ganun oh. Iangat ko nga ng konti ito. Pukpukin ko lang. Pero kanina pasok yun eh. Kanina yun. Ano nangyari? Ka ganun kakapalang pintura? Gabi na ngayon eh. Sige tulak mo talaga. Sige Dito Ray, siya maangat eh. Oh. tulak mo Ray. Sige, tulak natin. Yun oh, yun, bumababa. Yeah, yeah, yeah. Yun. oh. Yan, sige. Ganyan lang. Hindi, tulak mo yan sa Tiwala lang. dito sa kaliwa. Roll ah. lalim. Yan. Okay, okay, tulak. Oh, ah, Sayad sa taas. ibabaw, sayad sa taas. Maluwag pa dito sa ilalim eh, oh. Ay, sa taas nga din si Wala sa eskwela. Sige, tulak. Ay, pukpukin lang, pukpukin lang. Pupoy mo aircon. Para oh, UPin Ito oh. kasi hindi siya oo nga, oo natin. Lawaya mo. <laughs> Oo nga, pukpukin na konti ito. Ha? Ano gagawin? <laughs> Ito oh, dito. Mas malambot, mas malambot tong aircon ito lang aircon ang pupukin natin. Atras, atras, konti. Yung kabila maluwag ata doon. Oh. Puta atras. <laughs> atras ba? Kala ko abante. Ah, ah, mar ah, tama na, martilyo rek. Ah. Record din, pre. Oo, record yan. Ah, Gamura na ako eh. nag <laughs> oh, Okay, okay. Ay hindi, dapat vice grip eh para ba natin na ganun. Vice grill. Ayan ah, pala ang ano eh. Mm. Sa rin. Ito lang oh. Ito lang ang sumasabi. Yan, yan, yan. <laughs> Yan. Yan. Asus! Hmm. gasgas. Klase rin kasi ito nag-welding-welding. Sigo-sigo ang <laughs> welding. Wala sa eskwala. Guys, dito kayo magpa-DIY. Masarap kasama, katagal. <laughs> Hindi mo mamimiss. Tulak, <laughs> sulit ang bayad. Yun, di ba? Ay, konti, konti pa. Konti pa. Atras ulit. May gasgas na. Ubos ang gasolina na to eh. Oh, oh. <laughs> oh. Oh. Samsung. Tingin ko pre, luwagan mo muna to. Ha? Luwagan mo. Para? Para. Ay, oh, nabanat ng konti ito. Oh, kaya mano, oh. yung butas kasi sa mablay. <laughs> Oh, sige, sige. Amanis luwagan mo muna. Ano, sakit, sakit. <laughs> yan. Oo nga kasi binanat ko nga pala dyan oh. kanina. Umano tuloy, kumupi. Nawala siya sa anggulo niya oh. eh sukat na sukat. Imposible yung magkamali ako. Perfecto ako eh. <laughs> Arya! Natatanggal ba tong plastic sa harapan? Di ba natatanggal to? Pasok na eh. Okay. Sige, sige, sige. Sige, kaya. tulak mo, Rek. Nasa iyo na ang, ano ha, ah, nasa'yo na ang pag-asa. Naku, baka masinga ako. <laughs> ano, na? Luto. Tulak na kayo, sige. Pasok na dito. Oh. Naka-record to eh. ayan po, ayan po. Pinabutan kami ng brownout. Galing. Record? Oh. Ano? Guys, may sana ko. Guys, may aircon na kami kaso brown out. <laughs> Kaswerte ay. Maghapon ginawa, ititesting na lang. Nag-run out pa. wow, ano, naman. Pasok na oh. Pasok na. Okay na yan? Sigong-sigo. <laughs> Sigong-sigo. Tayo, gano'n ka layo nakapasok dito? Mga three foot pa. Mm. Ah. Kunti na lang? Oo, oh, kunti na lang. Eh. Baka nagkasabit na yung tuluan ng tubig. Wala man. Wala man tulo. Ay, ito. Oh. Hindi, oh. sakto lang. Ay, oh, sabit na eh. Oo, oh, kita ko nga dito, sabit na eh. Wala man tuluan to. Wala man tuluan. <laughs> sa, sa loob ang tuluan. Testing habang umabran out para matipid sa kurente. Pato dito lang ang saksakan ako. Ito nga ang tuluan nito. Ha? May nagtulo dyan yun yun. Yun ay, dito yun oh, gitna ata. Ito, ito. Ah. Ito, tuluan oh, ito. Ito. Ay, yun. Hmm. Ano ay, dapat pala dito ginahila Oo nga. Ay, sorry. Okay, tulak. Tulakan sa'yo. Tulakan sa'yo kasi nagbigay ng space itong lusot na to. Hindi may space yan? Ter ano? Ultimo papel, hindi magpasok. sigong sigo nagbigay pa nga ako allowance dyan. May allowance pa yan? Oo. May allowance pa to. hindi, na, hindi talaga nila manakaw yan. So, Ultimo langgam ang puta, hindi, hindi mapasok dyan. Hirap talaga magnanakaw dyan. <laughs> Pero meron pa dito kasi sa ilalim. Mag-give up talaga magnanakaw, hindi makuha yan. Bago pinturahan, sinot ko pa to eh. Oh. Shoot. Shoot siya. Saan mo kinabit? Doon sa kabila? Ha? O, oh, di sana doon na lang natin kinabit sa kabila. <laughs> hindi, okay dapat, na ano yan pre, hindi, nahigpitan muna to dito. Oo. Kinal ka na. Oo nga. Nag, nag, nag, ano yung nag-ibang Nawala alay eh. na eh. sa- Oo, na, Kasi pa? Maluwag na. Maluwag na rin, kaya lang, ano nawala, eh. nawala, na siya nawala na sa align. Ibig sabihin, mahina ang pagkaka-welding. <laughs> Spot lang ba naman lahat? <laughs> Full weld dyan. Ang daming Ubus, welding rod. ubus ang isang box ng welding rod. <laughs> Kalasabit ba naman? Okay, testing. Oh. Okay na yan, nakausli ang konti. Konti lang naman eh. Oo, I think okay na. Basta hindi lang makuha dito. oh. Mm, yan. Hindi man nila makuha yan, kaya nakapasok man. Oh. Kaya nga. Mm. mm. Kung sino man ang nanonood eh, alam niyo na ang disyerte. Mm. First time kasi, first time, first time namin gumawa. Mm naman tayo dito. First time mo? Pinag-practice mo sa mo, Tagal-tagal trabaho. <laughs> Unang beses na lang to. First time lang pala. Okay na siguro yan. Nang malungkot ka lang. <laughs> Tara, back, back to barracks. Test natin kung lumalamig. Tingnan natin kung... Kabitan pa daw ng 0.5 diyan sa kabila. May bukas pa eh, 0.5. <laughs> Para wala tatakpan. Welcome to Boards TV. <laughs> At yun, maraming salamat po sa pagsubaybay. <laughs> oh, ano bang ginawa dito? Ba't nandito yan? Ba't nandito? Blood, blood, Hindi ko alam bakit masama. Ayos! Hindi, buksan mo na. Kulang yung lamig nung ano, kwarto. Patay pa lang Ay, malamig ito na Yeah. Yeah. Kaya naman pala. Ayos. May bago. Yun. Yun. Ayos na. Tayo na lang natin ang ano, pagbabalik. Ng grills. Ng grills. <laughs> Yun, okay na po. Ayos. Guys, supportahan natin yung channel ni Malupet. DIY. Yun. Yun. Galing, magaling. Thank you. Patayin ko na.